Ciao a tutte! Allora, oggi vi voglio parlare di questo prodotto dei Provenzali. Si tratta del filler viso biologico riempitivo rughe con estratti funzionali vegetali all'olio di rosa moschita, pelli da normali a miste e io quando l'ho visto in negozio, visto che io amo la, la linea dei Provenzali perché mi trovo benissimo con tanti loro prodotti, ho detto lo devo assolutamente provare. Allora, come da indicazioni dice che riempie le rughe e ridensifica la pelle ehm, vi mostro l'immagine se si capisce dice di applicarla localmente soltanto sui tratti da rimpolpare picchiettare con le dita ed evitare il contorno occhi ok allora la confezione è un la sto cercando è un 15 ml ed il prezzo è di 7,60 euro allora questo si presenta così proprio una confezione classica e con l'applicatore anche comodo e io l'ho completamente finito allora profumo esatto e ha un profumo mm, sembra fiorito fresco comunque sia oltretutto un pochino persiste sulla pelle quindi è fiorito non è invadente ma un pochino persiste cosa speravo in questo prodotto il miracolo no comunque sia ho iniziato ad applicarlo appena appena qui intorno e applicato appena appena picchiettato le prime volte mi sembrava di dire wow c'è cioè, proprio effetto ottico più che altro sembrava una zona molto più mm, ridistesa molto più distesa con il lungo andare quindi passata una settimana ehm, non ho più notato questo effetto forse perché la pelle si è abituata e, ehm, allora ho provato ad applicarlo a giorni alterni solamente al mattino a giorni alterni ma non ho più trovato lo stesso effetto che mi faceva prima quindi i primi giorni che l'ho applicato vedevo davvero wow poi dopo a lungo andare io credo che sia questo il motivo la pelle si è abituata e non faceva più nessun effetto neanche ottico la texture eh, penso di avervi fatto lo swatch ma comunque sia è un gel fresco che assorbe velocemente eh, se tornassi indietro vi consiglio questo prodotto soprattutto per un'occasione, per una serata, quindi non applicare tutti i giorni come cura o come trattamento, ma solamente se dobbiamo uscire lo applichiamo solo quella sera, poi magari per due settimane no, così la pelle non si abitua e devo dire che è un po' un peccato perché davvero le prime volte ero super estasiata perché vedevo questo effetto sembrava proprio che aspettate queste leggeri, leggeri solchi ok che adesso con le luci sembra quasi Barbara d'Urso questi leggeri solchi erano completamente scomparsi quindi proprio non si vedeva un effetto non so se è un effetto ottico o davvero il prodotto funzionava però le prime applicazioni io davvero dicevo wow mentre adesso l'ho finito, sì, applicato a giorni alterni, applicato due volte a settimana, ma non ho più rivisto questo risultato, quindi è più un um, magic touch da applicare al momento piuttosto che un'azione eh, curativa o ridensificante, questa no. Peccato perché comunque è un prodotto che mi sembrava valido, oltretutto con un buon inci e quindi ho detto perché no, a un prezzo abbordabile